Many people ask me why do you don't do English video. I think my English is not is not very very good, but today I will try to do it in English. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ura. Today we will react to the new song of Joker. I don't know Joker. It's my first time to listen him, but I don't know. I don't know. I, I think it will be cool. It will be very, very cool video. The new song of Joker, B. Kivil Jim Yeter. We can stop. Let's go. Wow. I like this clip the beginning is very, very good. It's very, very, very good. I don't, I don't listen very, very good. Wait. It's like, it's like Jezza. It's like Jeza. He's a good rapper too. He's good rapper too. I like him. I like him. He's good rapper. Şimdi siktir etmek bitmez ki şimdi herkes bir ticaret peşinde aman o mendare ezel ve feno birden magazin televizyon gündemlerine girip hello derken eğlen durum error Reynmen nereden çıktı no no bro no no no no no no bro no bro what is this who is this man Who is this man? Joker! Joker is very, very good. <laughs> this song is very, very good. Oh yemem, gol yemem Altın kolyeli postmodern afro traple de homojen tipler olsunlar Düşman no problem zaten çıktım kontrolden Gezdim hep konser konser imzalarken poster moster Sosyal medya ve youtube fenomenleri bağırıyorlar Sözler çok sert yetmiyor kafiyeler bazen no. no <laughs> no no bro No bro No bro No bro It's very very good. I like the beat. Beat is is trap like trap like rap you know <laughs> like it's, it's very very good. diyorum kanser Piyasayı da siktir et çok zilleyim artık tanışalım şahsen Herkes beni mi deniyor bilemiyorum hemen hemen Everest'te dengim Bunu göremiyorsanız hemen LSD'yi bırakın yeni bir de beste iki rap Ah dilemiyorum o pezevenklerden no. Geleneksel no. yetenekler bu eceli <laughs> istersen Can I speak in French? Can I speak in French? Little bit, little bit in French. Je ne sais pas, ce mec est un peu fort. J'ai kiffe son flow. J'ai kiff grave son flow. J'ai kiff grave son flow. rhyme yapmaktan ötürü parano yaklaşmam. Wow. öyleyse savaşmak şart. What bro what what? Who is this man? Who is this man bro? Joker. Joker. No. Joker is the biggest artist. It's like Jesus songs. I like him. Parayı taştan çıkarttık, geçtim alayıyla taşşak Bu yavşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar Fener görmüş tavşan misali ne yapacaklarını bilmiyorlar O yüzden bana bulaşıyorlar ancak Bıktım lan sürtüklerden bahsedip Kübernet ismin markasına istinaden Egoist pislikleri sistem halen Listelere girmek için ağlamayın sikinizde değilse madem Bu pis müdahalem ve mistik hamlem Lirik sıkarken isabet no almam istisna yok Mod 2 4 no way. <laughs> no way bro, no way bro, <laughs> no way <laughs> I don't believe, I don't believe This man is so talented. Zaten el alem Lilze kim bilmiyordu Onur Dinç ve Netflix'e rağmen Beyoncé değil ama Gülşen olabilirsin ama asla değilsin Aydan Bu piyasada geçmez hiçbir namen Ich bin Turkish Rap King ilaveten hepiniz oldunuz piştin haber Komutanım ben içtim haber Orta sınıf pis bir mahalleden çıkmak için müthiş bir bahanem vardı Gerçekleri şimdi daha sert söylüyorum artık Jesus Christ man Pekala keselim tantanayı Jesus Christ man Jesus Christ man <laughs> Joker c'est un mec. Il est fort en fait. C'est pour la première fois. olayım arkama yaslanayım Seyredeyim boktan manzarayı katlanarak çalkalayın Çarşafı yalayın ve de saçmalayın Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın Asla emek harcamayın Anlamadınız sanırım Kusura bakma gerçekleri söylerim Beceremem ki saklamayı Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam Neden sizle arkadaş kalayım Her fırsatta darmadan olmalarına rağmen Bana laf sallamayı görev 50 kilo dalmalıyım Ama patlamaya hazır bomba gibiyim Ve bence Türkçe rapin şah damarıyım Laf kalabalığına vaktim yok alt Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Je kiffe l'enchaînement. Je kiffe comme il enchaîne les trucs et tout rapidement. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Il est fort du début à la fin. Il chante genre pareil, pareil, pareil, pareil. takmayıp yaptım hadi küsürata hesaplayın Bir süre saklayın Üstüne oturun saplayın Küfür yasak mı? Hayır beni saçma sapan şaklabanlardan ayıran esas olayım Hayırdır sen beni ne sandın dayı? Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Kabusların sonu geldi artık gerisene Kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Nasıl olsa bitecek bir gün bütün hikayeler Wow. <laughs> No way. I like this man. I like this song. I like this song. It's my first time to listen to him. Du coup, <laughs> nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu. Abonnez-vous.